я не горят, ты сошла с ума А я говорю, разберусь сама Уж я как-нибудь обойдусь без вас Раздела касается серых глаз Yeah бросит и хоть ветер гонит их за мной